Wat zijn jullie aan het doen? Aan het wandelen met 6 liter water. Met 6 liter water. En waarom zijn jullie dat aan het doen? Voor het goede doel. Eh, mijn oh. kinderen in eh, ja, Afrika. <laughs> Indonesië. En is het zwaar? Ja. Het is voelen. Of weet je het al? Oh, dat is wel zwaar, ja. Jeetje. Ja. <laughs> Bijna bij de En eh, wat, doen jullie dan bij de pitstop? Eten! Oh, dat is lekker. Ja. En uh, het is wel een beetje koud vandaag, hè? Ja, ja, Het begint als een beetje te sneeuwen. Wandelen, dus maar wij hebben een poncho, hoor. Oh, dat is, dat is goed. Als het gaat regenen. Ah, nou, en hebben jullie veel sponsors opgehaald? Ja! Ja! ja, ja. En onze klas heeft <laughs> Heel mijn familie. Echt? Oh, wat goed. Wauw. En wat, zou, wat zouden jullie ervan vinden als jullie dit elke dag moesten doen? Nee, is leuk. Niet leuk. Maar dan staat ik niet meer willen. Maar daar is het niet zo koud. Nee. Het is zo koud. Maar in de hitte is misschien nog wel erger, of niet? Ja, Heel, veel erger. Ja. Dan wil ik liever dit wel dan niet gaan maar dan heel veel hitte. En jullie hebben ook een gastles gehad, toch? Waar jullie allemaal dingen hebben geleerd over water. Ja, van vrouw. En wat hebben jullie toen geleerd? Eh, dit moesten we doen en hoe als en filmpjes. En hoeveel liter je verbruikt per dag. En hoeveel liter verbruik je per dag? Weet Veel. Veel, ja. niet meer. Nee, dat was al twee weken geleden. Ah. vergeten. Nou, heel veel. Komt dit op een blog? Ja, dit komt op het internet. Oh, Yeah. Nou, heel veel succes nog, meiden. Ja.